Mbaj sytë te ajo, sepse ajo bëri dy vezë dje. Po ti për çfarë po shikon? Për sorra? Ndalo se shikuari sepse i gjete. Ne jemi sorrat. Ti duhet ta kishe kuptuar që në fillim që ne ishim sorra. Sorrat njihen nga ngjyra e zezë e trupit. Mos i shiko këta, sepse do të flasim vetë me këta miqtë. Shpresoj që të mos kesh marrë shumë kohë për të na gjetur sepse ne sorrat mund të gjendemi kudo. Apo jo, more mik? Oh, po, ti mund të gjesh sorra nëpër pyje, liqene, edhe nëpër qytete gjithashtu. A mos harrova diçka? Atë? Jo, pa problem. Ajo do e lërë së shpejti ti thjesht vazhdo dhe prit. Sorrat mund të qëndrojnë në pemë dhe duke jetuar nëpër qytete. Ne jemi zogj të vegjël, por të fortë. Kemi sqep edhe këmbë të forta dhe ne ndihemi si në shtëpi kur jemi në qiell ose kur jemi në tokë. Nëse nuk e dini, sorrat janë të zgjuara dhe arsyeja pse është sepse ne shohim çdo gjë në çdo cep. Dhe kur ne shohim diçka që na pëlqen, ne shkojmë dhe e marrim. Sigurisht që në këtë rast nëse kemi leje. jo, jo, jo, mos më keqkuptoni. Ne jemi ajrorë dhe tokësorë dhe gjithmonë sillemi sipas mënyrave tona natyrale dhe popullimit. E shikon, kur një zog ndërton një fole, ne e shikojmë dhe i kujtojmë lëvizjet e tyre. Dhe kur jemi të uritur, xhaxhi yt Bobi të thotë se të na japësh ca vezë. Kjo do të jetë më e vështirë sesa e mendoja. Pra, tani djema, shpresoj ta keni kuptuar. Tani e tutje ti di ku mund të na gjesh neve. Në çdo vend. Paçim.